Oromoo Hoka Kaalee gaarii Dabbaala Gurguddaa chaanaal sabiskiraayib laayik sheer godhu hin dagattina isinin jennaa waan daawwattaniif ulfaadhaa galatooma kubbila aan nama gan.